ぬらぬらっと始めるのまたぬらっと始めるのだってさと始めるのなんかもう「さ」あから始まるのさ嫌がるじゃんいつも <laughs> 嫌がってないよ嫌がるからさやめた方がいいかなと思って俺は自粛してるわけそろそろ変えるかなそうなのあれお気に入りなんだけど本当に、うん、大丈夫 誰か真似してくれてる人いるじゃんうんけどあの巷の皆さんにやってくれてるよやってくれてるのシリファムさんたちはさあ始まりましたってやってくれてるじゃあやろういいよ <laughs> はい、せーの。さあ、始まりました。少量チャンネル。翔太です。翔量です。はーい。久しぶり。久しぶりだね。やっぱさ、これがないとさ、始まらないじゃん。そうなんだ。そうそう。今日はですね、えっと、いつだったっけな、ちょっと前に、YouTube コミュニティで、僕らへの質問をね、あの、聞いたので、今回は、質問コーナーをやっていこうと思います。久しぶりの質問コーナー。はい。と 今日はちょっとねいやー美味しそうピザを食べながらうんしたいなと思って、うん、見ていいじゃんいいじゃんしかも2枚もあるいいじゃんいいじゃんレベル乗らない説乗らないかもな <laughs> 安いよねうんほらわあこれ翔ちゃんが好きなやつはいわあそうそうそうじゃがいもがじゃがいもで というわけで今回はですね、はい、食べながら、あの質問に答えるってちょっとマナー的にあれなんですけど、ちょっとそこはちょっと見逃して、ご了承していただけたら嬉しいです。お見逃しを。めっちゃ美味しそう。やっぱね、ササラダとかもあるからね、うん、一応健康には気をつけつつ、はい、サラダ。はい。ポテトもね。はい。ポテトナゲット。はい、じゃあ、乾杯しよう。乾杯。イェイ。 食べようかとりあえずあ美味しいいただきますいただきます終了いただきますどうようまうまいうまいいただきます <laughs> うんうまうんやっぱ出来たて美味しいねうんうんうんうんうんうんうんうん食べるようん なので、これ今日は食べきれないな、な。うん。まあ、というわけで、うん。えっ、ー、と、早速答えていこうかなと思うんですけど、ちょっと。はーい。携帯失礼します。 <coughs> 検索している間ナゲット食べよう。うんあ、このナゲットうま何からいいかななんか何からでもいいよ。えーと、翔太さん、りょうさん、自分たちの動画で好きな動画はありますか好きな動画うん。好きな動画と、大変だった動画。大変だった動画。うん。 まず好きな動画から好きな動画俺が一番好きなのは「あの行かないで」っていう動画なんだっけ俺が外にちょっと出かけようとするのに翔太が「行かないで」って言って、どうしても行かせようとしないあああったね、うん、あれは、自分で見ても面白い面白と思ってあれ好き俺は、うなんだろうな きな動画でしょ、うん、全部好きなんだけどな旅行の動画ですかねああ台湾行った動画とか楽しかった、ね、いや思い出にもなるしね、うんうんうん、後から見返しても、うん、また行きたいってなるそうだね、うん、おすすめな感じかな、うんうん、で逆に辛かった大変だった動画ってある大変だった動画うんやっぱあの 告白再現とか。なんか演技しないといけないし、 <laughs> こっぱずかしいし、あれはちょっとね、なんか二人で撮ってるんだけど、うん、恥ずかしいよね。自分が演技をしてるっていうのがね。そうだね。うんうんうん。俺は、割と最近のだと、うん、焼肉食べ放題、1万円分か。1万円分食べたのは本当につらかったかも。ああ。 なんか大食いのやつとかいけるかなって思ったんだけど、うん、結構苦しかった本当に苦しいよね、うん、それは本当に辛かったかも俺の中で、うん、またやりたいけどねうんうんやりたいね何かしらうんはいえっと最近ハマってること最近ハマってること、うん、なんだろうな最近またゲームを始めたんだよね、うんうんうん、テレビゲームをね 最新のソフトじゃなくて、うん、なんかもうプレステとかで出てたようなソフトを購入して、うんうん、ネットとかでね、はいはいはい、やってるんだけど、うん、それが面白いあ本当？うん、えっ、ー、といつも見て癒されてます火事で喧嘩になることはありますかどうやって解決し、えー、解消してますかだって喧嘩することあるかうんまあ喧嘩した時ってどう解消するんだ <laughs> 解消うんどうやって喧嘩収めてるまあ自然と収まるよねうん 収めません。ああ。収めない。逆にね。そうかもしれない。そうなんかなもうぶつかり合って、もう岩がなくなるぐらいまでぶつかり合って。そんなこともないけどね。全然そんなこともないけど、 <laughs> 多分ね、些細な喧嘩すぎて、うん、喧嘩するって言っても、そこまでね、うん、大きな喧嘩にはならないからかもしれない。そうだね。うん。すぐ終わる気がする。うん、はい。今度生まれ変わっても、もちろん翔ちゃん、りょうちゃん、お互いまた一緒になりたいと思いますか えー、それはね、何が正解だこれは。これは、龍 <laughs> がって言った方がいいのかこれは。もうこれはまたね、生まれ変わっても、翔ちゃんと一緒になりますよ。迷惑だろうけどね。でもこれはもう何十年もこれからまだあるんですよ。確かにね、うん、それで本当に、次も僕って思ううんまあその時はまたその時考えるわ <laughs> はい次 美味しくて感動、びっくりした食べ物ありますかお店の料理や高いお肉、新鮮な魚や野菜、りょうさんの手料理などすっごく美味しかったものありますかってありますよ。それこそさ、あの動画でさ、うん、お肉、家でやったやつあるじゃん。うん、うん、うん。あのお肉すごく美味しかったよね。うん、ね。うん。なんか、あんな肉食べたことなかったぐらい美味しかった。ね。うん。 高級焼肉屋さんとかもめったに行かないし、うん、ほとんど行かないし、スーパーでもどれだけ安いかみたいな感じでいつも買うからうんうん、うん、焼肉の時もね、あんないいお肉食べたことなかったけど、あれめっちゃ美味しかったよ。うん。俺の手料理で一番好きなのは何ですかうーん、そうだな。好きなものうん、俺の手料理で。えー、あれパッと出てくるかなと思ったんだけど、いつも言ってるじゃん。ジェノベーゼパスタじゃないだって作ってくれないじゃん。えそんなことないし。 最後にいつ作ったか覚えてるえ先週作ってないよえ作ったよジェノベーゼの買ったじゃん瓶うん <laughs> おい <laughs> え今まで購入したもので一番高価なものは何でしょうかありますああそうね何、うん、はい僕はですねあのー、ビーガをうんはいあの買ってますうん まあ、もともと肌が弱くて、まあ、徐々に治していってる感じなんですけど、うんうん、まあ、2 <laughs> 二十5万ぐらい。ああ、いいやつだよね。うん、まあでもずっと使えるしね、いい買い物だと思う。そう、ずっと使えるやつなの。うんうんうん。俺はね、クラリネット。ああ、おいくら ?60 万ぐらい。高っ。ああ、でもそんなもんかね。まあ結構ね、いいやつを買ったのよ。うんうん。うんうんうん。まあでも、結果的には、売っちゃったんだけど。うん。うんうんうん。 一番、うん、高い買い物かな。よし、ちょっと一回食べるじゃあ次、翔ちゃん選ぶうん。うまい。長続きする秘訣教えてください。長続き、僕らは、まあ大体5年ぐらいなんですけども。うんうん、そう考えたらまだ短い方なのかなそう、全然なので、まだまだなんですけど、うん、まだまだわからないんですけど。これからも多分いろいろあるよね。うん。多分喧嘩もするだろうし。うん。なんかまあ、 あんまりよく、その、喧嘩したくないとかって結構聞くんだけど、うんうん、まあ喧嘩してもいいかなと思ってて。うん。いや、した方がいいよね。うん。喧嘩して、お互いを、うんうんうん。分かり合える部分もあると思うし、うん。向き合うっていう意味では、話し合いとかは大事かなと思ってるので、うん。ぶつかり合っていいんじゃないかなと思ってます。うん。こ <laughs> れは思う、本当に。はい、はい。終了。 10年後、20年後、2人はどこで何を過ごしていると思いますか理想よ。理想ね。うん。高層マンションに住んで、うん。うん、屋上バルコニーみたいなところで、うん、ワイン飲んでる。おお。 <laughs> これはどうしようかなどうするえどうしようかなもう、うん、ニューヨークとかに。あ、海外ね。 海外に行っちゃう海外行ってそうだね渡辺直美みたいな生活しとくわまあ渡辺直美が今どういう生活してるのかよくかんないけど <laughs> <laughs> 確かに海外もいいね、うんうん、ご質問なんですがもし街中でお二人ででお二人に出会えたら声かけたりスリーショットみたいに、えー、写真撮影は大丈夫なのでしょうかはいスリーショットはもちろんねね声かけてください大丈夫です嬉しい、はい、最近声かけられないね <laughs> <laughs> そうだね全然外出てないからな確かにね、うん、たまにあるんだよね思いがけないところで声かけられること、なんか渋谷で声かけられたりとかさ嬉しかったよねぜひあのね今コロナ禍だからまあだいぶ落ち着いてはきたけど密着はできないけどある程度距離取ってね写真撮ったりとか、そういうのは全然 できますできますはい次、えー、自然体で動画撮ってると思いますが緊張することはないですか緊張はもうありません俺もそんなないかな <laughs> 動画撮るときは緊張してない全然緊張いやもうね、うん、失敗したら消せばいいしぐらいに思ってるから、うんしません。 <laughs> はい。なんか外で撮る時も、うん、そんな緊張はしないけど、見られてるかも、とか思うと、うん、ちょっと恥ずかしいなっていうのはちょっと若干あるかな。あ、ほんと。うん。うんうん この間とかもさ新宿で動画撮ったじゃん、うん、その時もねやっぱ周りの <laughs> 多少は気になってあ本当僕はそこまで確かにしなかった翔ちゃんなんか堂々とやるよね <laughs> まあまあまあそれがそれがねいいんだろうけど、うん、うん、緊張はしないです、うん、緊張はしないですね、はい、うん、はい、次、えー、たまには一人で過ごしたいなと思う時はありますかありませんありませんないですねうん一人になりたいな、うん ないなないないないないあそうなんだね、はい、まあでも俺も一人になりたいなっていうのはあんまりないかもしれないうんなんか二人でいる時もさ、うん、それぞれ一人でなんかそれぞれやってることあるよあそうそうそうそう、うん、なんか別に考え事とかもそうなんだけど、うんうん、別に一人にならなくてもできるかなと思うから、うんうん、そうだねなくて平気かなうん、うん、生活費ってどうなってるの家賃、食費光熱費もろもろもろはい、はい、どうなってますか そうですね。生活費はそうですね。うん僕が、まあ、リンゴ3つ分だとすると、う量はリンゴ4つ分ぐらいかな。ああ、そうね。そうそうそう。ううんそんな感じです。 <laughs> わかりやすいよね。わかりやすいよね。ううんそんぐらいですね。うんうんうん。はい。そんくらいだね。そんくらいだよね。違う いやー、合ってると思う。 <laughs> いや、待って、いうんいや、なんでキティちゃんで表したのかちょっと謎だけど。キティちゃんじゃない。なんかキティちゃんがさ、うん体重がリンゴ3つ分とかじゃなかったっけ、そうそうそういやいや、ここでそのお金の話すると、ちょっと、ちょっといやらしいかららしいから、ちょっと、あの、果物で例えました。うん、うん、いい例えだと思う。まあでも、うん大体半分ずつくらいじゃない、うんそんとさっき言ったリンゴ別分4つ分くらい。 <laughs> それぞれ出してます、うん、はいえーと引っ越しの予定はありますかうんあるありますはいほんと引っ越すそうなんですよ予定まだ物件探しもしないけどうん、うん、予定してます以前動画で出てきた真っ赤なピンヒールと真っ赤なセクシーなパンティーは、うんうん、あれからどうなったんでしょうかピンヒールは下駄箱に入ってるよねそうそうそうそうそうそうしまってあるそうだねパンティーは まあ、りょうちゃんがたまに履いて <laughs> てて見たいそう実は実はちょっとりょうちゃんが履いてて履いてないけど <laughs> あれ普段履きしてる人いるかな、うん、まあいるよねああいうのね <laughs> でも落ち着かないと思う多分あれ仕事中にあのパンツ履いてたら あのー、しまってあります。うん。うん、しまってある。ですね。履く機会はないよね。うん。うん、これもいいかな。最近キュンとしたお互いの仕草や行動は何でしょうか最近キュンとしたあー、俺からいいどうぞ。えっとね、翔ちゃんがね、泣きそうな時があったのよ。 <laughs> いつだよ <laughs> まあいろんな場面であるけど、なんかね、 <laughs> 翔ちゃんが、もうなんか、よっぽどなんか悔しいのか、すごい泣きそうな時が、いや、ちょいちょいあるのよ。喧嘩した時とか。 なんかうまくいかない時とか、それを見て、キュンってする。キュンとするんだ。 <laughs> そうそう、ギュッとしてあげたくなる。ほんと。 <laughs> えっと、かわいいと。 えっと、 <laughs> クルーな。いや、俺は、俺はですね、キュンとするところはですね、うん、キュンかわかんないけど、まあ、いつでも、テンションに温度がないところとかは、うん、キュンじゃないな。 <laughs> キュンじゃないんだけど、よくできてる人だな。 <laughs> テンションにムラがないってこと、ムラがないの。ああ。めちゃくちゃ落ち込むこともないしね。うんうん まあハイテンションの時はよくあるけどね、うんうん、発作が起きる時やる <laughs> だね、うん、そうかも、うん、いいところかな、うん、そういう意味でまあでも行動だもんずっとねうんうん2人でいる時に大切にしていることは何ですが、年離れてて不安なことはありますか2人でいる時に大切にしていること、うん、ああなんだろうな大切にしていること、なんかあるないです、うん これといって意識してやってることはないかもしれない、はい、なんかそういうのをものすごく気にして付き合ってるうちは、うん、多分ね、うん、疲れちゃう。うん、それが気にしなくていいような関係性になるとなんかもうそれでいいよねそれがいいよねああそうだよね、うん、その方がなんか長続きするような気がする気にしないことうんまあ空気にみたいにはなるんだけど、うん、うん、 でそこでなんかいつもと雰囲気が違うなと思ったら多分すぐわかるし「うんうんうん、あどうしたの?」ってそういう時は言うし、はいはい、そうじゃなかったら「あまあいつも通りなんだな」と思って、うん、そこまで気にしないかな、うんうん、気にしません僕も気にしない、うんうんうん <laughs> うんえっと、僕ら同じ名字なんですけどパートナーシップ先生で、性を変えることはできるんですかっていう質問なんだけど、よくね、その、そ、うん、同じ名字なん のね同じ今同じ名字で、うん、よく聞かれるんだけどもともと同じ名字だったんですねそう偶然にねうんそうなのでもう最初からなのでうん何うちらもびっくりしたよね、うん、なんか最初出会う時って下の名前しか知らないことのパターンが多いじゃん、はい、ね、うん、俺も翔太っていう名前しか最初知らなくて、うん、翔太も俺のことを亮としか知らなかったのね、で まあ、ある程度仲良くなって、 <laughs> まあ、名字何とか、まあ、聞聞いた時に、ええー、みたいなね、一緒みたいな。 <laughs> そう。なので、 <laughs> えっと、たまたまなんですね。そう。だよく言われるよね。パートナーシップ先生したら、名字変えれるのああ、そうだね。うん、言われるけど、変えれません。今のところね。うん。うん、そう。ですね。終了。 はいっていう感じでですね、うん、これ以外にもいろいろ質問を送っていただいて本当にありがとうございますありがとうございます今回はですねちょっと全部は答えられなかったんですけど、うん、また質問とかあったらぜひね、あの送っていただければと思います、うん、お願いします全然食べてなかったね本当よ <laughs> 食べようかせっかくのピザが冷めちゃったよあら大丈夫だようんうん それも美味しいよねうんうんこれがいいねね、うん、そもそもなんで質問を募集したの質問ですね <laughs> なんで質問なんですか質問今のそう質問したら質問返しされたんだけど <laughs> そろそろかなって思ってああそういうこと <laughs> なんかあったのかと思ってでも最近もねありがたいことに登録者の方が徐々に増えてきて、うん、ね、僕たちのことをまだ知らないって方もね、 いると思いますので、まあ、定期的にこういう感じで質問コーナーやっていけたらいいね。うん。うん。うん。うんね。もし僕たちのことが気になる方は、過去の質問動画もあるので、ぜひ見てください。お願いします。はい。はい、というわけで、久々にさ、うん、なんとかの方はってやる。いいね。うん、なんとかの方はっていうか <laughs> 本当は全員にしてほしいの。 ああ、うんうんうん。本当、本当は、本当は全員にしてほしいんだけど、本当は全員にしてほしいです。うん。お願いします <laughs> もう何の話ってなった <laughs> いや、本当は全員に高評価をお願いします。あの、チャンネル登録ね。YouTube 上では あの、高評価が多い方がいろんなとこに乗りやすいです。ここだけの話ですけど。 <laughs> なので、本当に毎回お願いします。本当いつも押していただいている方、そしてありがとうございます。ね、ます本当にお願いします。あの、僕らをいろんなところに散らばしてください。 <laughs> いやらしい。いや、散らばして。ひょにょ。何 <laughs> 大丈夫今。まあ、ちゃんと閉めてないけど。 いやもう本当にお願いします本当に、うん、もう高評価高評価おじさんになってもいいからお願いしますあのどういうことあのお願いします押してくださいぜひご協力お願いします、はい